Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtatti sinaa qaqqabu siniin jedhaa baga jiraatan baga eeggamtanii baga yoona eegdanii anis obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba nagaan nabira bira jiru simbiras akka jiru abdiin qaba. Egaa kaa har'allee viidiyoo tokkoon kara keessan dhufeetoo jiraa Viidiyoon kunis maali jechuu hin dandeessanii. Egaa kaa viidiyoon kun viidiyuma hunda kan dursu ta'uu qabaayyuu. Garuu eessa dhaabbattee isinii waraaba hoggaa jettan ta'ee e, akka carraa ta'ee mana ijaaramee hin xumurre keessan jira jechuudha. E, akkuma isiniin jedhe mana ganaa ijaaraa jira. E, Uduman hojjedhuu isiniifis waraaba hin taa'amu waan ta'eef biyya keenya keessa taa'ameetii miti fiigameetu dulchee tokko argachuuf baay'ee rakkisaa yeroo ta'e irra jirra. Garuu akka odeeffamu miti dhugaa dubbachuuf. Waaqayyo haa galatu. akka odeeffamuun ani wanti hunduuyyuu bootatti ni argama jedheetoo hin yaanne jechuudha. Dhugaa sodaachatan biyya garee garuu namni ta'e hawaasni ta'e akkuma jirutti jira. Dhugaa yoon dhugaa dubbadhe ani nama kaleessarra jijjiirame tokkoyyuu hin agarre. Namni roormaanii hojii ofiiti irratti baay'ee fokosii godhaa jira. Akka duriitii miti jechuudha. Dargaggoonni baay'ee hojiitti bobba'anii jiru. Shamarran baay'een hojiitti bobba'anii jiru. Akka duraanii jireenyi qoosaa ijaan taaneef namoonni kara hojii hojiitti bobbaatoo jiru. Egaa kaanillee ergan gaafa galeetti boqonnaatti hin olii gadaan deddeemaa jira ah, keessattuu karaa manaatiin jechuudha. Kanaafan iddoon isin waraabee maalifii bakka akkanaa kana dhaabbattee waraabdee hoogganaan jettan ta'ee eh, mana ijaaramaa jira jechuudha manni hin sirroofne kanaafidha. Egaa akkamiin akka mana akkamiin akka ijaaru walumaan hojjenna. Isin duuba wanni hin hojjetamu tokkoyyuu hin jiru. Egaa ka viidiyoo kana eh, viidiyoo dursa viidiyoowwan baay'ee dura eh, hojjetamuu qabuun isin jalaa tursiise yeroo biyya galan jechuudha. Yeroo biyya galu ijoolleen baay'een eh, oduu adda addaa bilbila tokko barbaachisaa, bilbila lama barbaachisaa, saniin olitti itti qaxartaa, itti qaraxamtaa, elektirooniksii kan fuutee galtu haga kana wantoonni hin jedhamne hin jiru jechuudha. Achi taa'ameetoo. Egaa kaa kun marrumee dhugaadha kan jedhu walumaan ilaala. Egaa ka viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Na jajjabeessa obboleewwan koo baay'ee maayii kanarratti xiqqoo na jajjabeessu irratti duubatti taataniitoo jirtanii ani isin malee homaa hin qabu. Egaa ka har'allee haga har'aatillee haamlee keessantuyyuu kanaan na eege jechuudha. Gorullee abdiin isinirraa qaba. Namni sabuma ofiit abda ta'e ijaa saba biraa miti kanarra geenye jajjabina eege ammas. haga dhumaa na bira hin hafina isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka asumaan kara viidiyoo kiyyaattan darba waa'ee lamadha. Waa'ee kaargoo haga har'aa dirasii kaargoo hin baasne guyyaa lamaan achi olee bulee ayyaanan dura jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kaargoo baasuu dhaqee. Jalqabumaa kaargoo jechuun namni guyyaa tokkoon baafatee too gale nama carraa qabeessa isaa ganama obboroo bahee achi oolee kan dadhabe harkan keessaa gala jechuudha. Akka carraa ta'e yeroo sun yeroo ayyaanatirra namoonni baay'ee kaargoo galchuu achi keessatti dhugaa dubbachuuf eh, nama afur qofatuyyuu hojjeta. Warri kaargoo baaftanii jirtan waggaa ta'e lakkoofsa afur jedhameetoo jiru. Egaa ka viidiyoo eh, waraabe sanan na dhorkanii dileetii godhinaan jedhanii egaa kaanillee nama wajjin hin mormu jedhee tan dileetii godhe dhugaan isin jedhan nama achitti tan karaattataa jiru nama achitti rakkachaa jiru san waggaa argitan sila qabeenya kootan baafadhamoo nan kadhachaa jira dhuga nama kadhatu nama qabeenya kee baafachuu dhaqxoo osoo hin ta'in nama kadhattu fakkaata namni achi keessaa. Keessattuuyyuu baay'inaan shamarranuma keenyatu achi ciisetoo jira. Shamarran biyya arabaa jechuudha. Namoota achirraan karaa irraa dhufan warroota maanguddoota ta'an dubartoota wayii nama muraasan arge. Aroobbarraa warroonni dhufanii achi biyya galuudhaaf kaargoo baafachuu achi jiran jechuudha. Akkuma jiru shamarran keenya Eh, waan isin ajaa'ibu keessaa jechuudha. Hayi nuti garuu dhugaa gizee tokko tokko biyyuma keenya kanaayyuu osoon argin biyyaa baanii haga nama jechisiisu darsii ga'a. Ijoollee xuunxoo, xuunxoo, afaan xuunxoo, xuunxoo kan ittiin dhugamu kana jechuudha. Shaanxaa xixiqqishuu tan, tsagurmaayyaa tan itti qaraxama. Kana kana fuunee biyya galuun maaliif barbaachise? Boonsaa xixiqqishuu kan daa'immanii mana barumsaa keejii hin deemtu tanniin jechuudha. sagurummaa shawwan akkasuma immoo carqima kunoo eh, shaayiin irraa oonlaayin irraa bibbitamtu kun hashagamtee hashagamtee jiraatte taanaan kaargoo wanni ni barreeffama sirratti waan nama ajaa'ibu keessaa hunduma caala biyya keenya waan hin jirre namatti akka fakkaatu eh, Riggisa gurmaaja si gammachiisuu danda'a. Boorsaa kee keessa illee hoggaa gootoomaa rakkoon hin qabdu. Xuunxoo fa'aa maal barbaachisa? Eh, aannan niidoo biyya keenya koo har'aa miti har'aa miti jechuudha daldala addunyaa wajjin haga fe'ellee taatu daldala addunyaa wajjin xintumattuu hin qabdii miti haa xiqqaatu haa guddatu ani waggaa kurnan baranaa niiduu fayyadamee too beeka jechuudha biyya keenya keessa niiduu kobochiinoo neeskaffee supparmaarkeetti waggaa seentan ikkoo bar birrumatti qaraxxassanii supparmaarkeetti waggaa seentan bashii argattan ni bitattan. yoo ayyamame ta'e supparmaarkeetti Adamaa kana keessa jiru kan akkamii akkamii waan barbaaddan warra biyya araatitti argitan san argitan isiniifan waraaba gaafa tokko yoo ayyamamu ta'e tanaan dura dhorkamuu ture amma hin beeku yoo ayyamame guyyaa tokko isiniifan waraaba wantoota as keessa jiru muluu isaatuyyuu haganaa danda'ameen waraabee tanan eh, isin argisiisa jechuudha dhugaa kanneen kanneen takka fa'an bakka inumaa eh, fazzasteetuma hafte teesse wanti ishiin hin finne tokko iyyuu hin jiru anuun ajaa'ibsiifadha. Ok ሜ ብስኩቲ ምናምን ሱቂ xixiqqootu kan argamuu danda'u tarii chookoleetii minaamin eeyyen suppermaarkeetti guddaa hoggaa seenne malee suppermaarkeetti xixiqqootti dhabuu dandeenya. Kanneen kanneen hundatti waan nama ajaa'ibu wanti ittiin qaraxamne wayyaa uffatame uffatame kan ta'e wayyaa uffatame kaargoo gaafa gootan jechuu godhalaadha adda baafadha kaargoo taanan wayyaa kullittaan irra jiru. wayyaan kun akka onlaayiniirraa minaamina bitamu shigii keessa jiru kunniin ni qaratama. Akkasuma immoo boorsaawwan boorsaa isa kan ati baattus haa ta'u kan daa'immanittis haa ta'u ni qaratama. Kanaafuyyuu wantoota akkanaa kana qusaaqusa kana osoo irraa of qusanne tokko yoo amma fakkeenyaaf daa'ima qabaattan hoggaa ta'ee eh, boorsaa tokko isa shanxaa harkatti qabatanii deemtan keessa hoggaa gootan ofii keessanii qabatanii hoggaa gartan dabarsitu. Ni doomaaf barbaachise. Neeskaffee maal barbaachise? Biyya keenya keessa koo hin jira bara. Ati immoo galtee waanuma hawaasa keetiin adda si godhu. Dhugaa odoo fuutaniitu galtanii jechuudha. An akka ayyaantuu yoo ta'e. Wannan fuudhee galee tokko iyyuu maatii kootiin waan waliif fakkaanneef itti amma fakkeenya neeskaffee nan fayyadamaa jirti. Inni hirribatu jechuudha hojiin koo beektu warroonni mana daa'immanii hojjetan halkan kaana. hojiin keenya ni beektan hundi keessanuu sa'a meeqatti akka kaamu keessattuu imaaraat keessatti jechuudha. Ija keenya akka nu banuuf hirriba akka nurraa balleessuuf ni fayyadama. Annan fayyadama baay'inaan. Garuu gaafa karaa biyya kootii galu inumaa homaa sammuu koo keessan jiru jechuudha wanni isaa. Maatiin koo maal dhuguu buna dhugaa maatuma koo wajjin nan buna dhuga. Kanuma bakka maalinni wanta ala dhugoon tokko hin jiru Haa ta'u du'atuu achi fuutee ni galta. har'a of jajuuf jettee eh, qarshii haga harkaa qabduuf haga guyyaa kudha shanii sifaan hoggaa minaamin hin taa'u. Achiin booda gaafa hawaasa kee fakkaattu koo kan nama ormaa osoo hin ta'in obboleewwanuma mana kee keessa jiran samidha. Gaafa dhuftu bara akkas gootee akkas gootee turte. Garuu itti dhalatteetti guddatte waan ta'eef of amansiistee dhuftee waanuma maatiin kee nyaatu waanuma maatiin kee dhugu wajjin fayyadamuun gaariidha. Asumaan akka gorsaati. Garuu gaafa kanneen qabdee dhuftu itti qaraxxa. birrii xiqqaa miti immoo kan itti qaraxamu dhugaa televizyiinii itti fayyadamtee galtee intalli tokko ija kiyya nan arge. Sanuu televizyiinni koo waggaa meeqatti fayyadame garaa na nyaatee taffideetoo dhufe jette. Qarshii saniin aaddisii asitti ni bitatti. Televizyiinni akka waan biyya keessa hin jirreetitti faalaala ilmi namaa. Garuu miti ati bar kan waastinnaan qabullee ni bitatta biyya kana keessatti waastinnaa waggaa lamaafaa fa'aa ofirraa qaba jechuudha. Ani gaafadheetoo jira manni koo waan nas dhiise malee bitaa isinittan argisiisa. Fuulduratti mana koo ganas takkaakkalaadhu jechuudha. Ganaa manni ijaarsaa e, gara tokkoon ganaadha kaawwanni nu bu'aa bulkeetti hundaayyuu argisiisa. Ganaaf hojjetama jechuudha. Kan hundaa waggaa walumaan ilaalla. Kanaafuu meeshaa tokko biyya kana keessatti hin galle. Ani shaantaa jalqabumaa kaargoo kan namaa ta'eetan guyyaa lama asitti aarsaa kafalee malee hin goone. kooti kan itti qaraxame meeshuma wanni birrii eh, dhibba lamamoo dhibba sadiin itti qaraxee dabarsee shaantaa akka malee guuteetu jechuudha. Isarraa waa'ee shaantatan eh, isiniif dubbadha ammoo akkamiin maaliif akka jettan isa kiiloo isaatii ol kiiloo lama ni ayyamama kiiloo sadii ni ayyamama. Ani garuu shan jaha ta'e tokko irratti jechuudha. Kanaa jedhee birrii dhibba lamamoo dhibba sadii bichaan qaraxeetu dabarsa. Rakkoo tokkoon qabu kan afaan adeema shaantaan koo waan ta'eef achirratti immoo iyyuu. Eh, kan harkatti qabataniitoo deeman kiiloo torbaadha, kiiloo saddeetidha, kiiloo kudhanidha jedhee namni haasa. Ati yoo si danda'ame shaanxan harkatti baattu sun digdamaayyuu yoo si ayyamame kiiloon irraan taa'uun. Wanni as keessatti beekuu qabdan. Haga irraa dirasii kana nutti himame torbatu ajajamaa, saddeetitti eh, ajajama faqqadama yookaan ayyamama jechamaa turre. Garuu inni kiiloo irraayyuu hin taa'u. Ani akka Amaaraatii keessaa dabarsetti yookaan Dubaayii keessaa dabarsetti kiroo irra hin nama fakkeenyaaf shaantaan guddaadha. Kanan harka kootitti qabadheetu darbe jechuudha. Odoo maza namni kudha ja'anii taa'ee Akka malee xixaqata keessattuyyuu deebisee toommoo kanuma harka kootitti baattamu boorsaa xiqqishuu miti. Kanan bilbila koofaa keessa godhadhee fooxaawwan adda addaa uffatawwan waan ta'e isa keessatti baay'een gaxxaqaxxaqe lachuun man dabarfadhe miizanarra hin teenye jechuudha. Namoonni si gaafa tokkoyyuu hin jiru. Shaantaa isaa xiqqaa fi kan akka ati harka keetitti kaawwatteetoo deemtu zim jettee harkuma keetti kaawwatta bootaa immoo irra gootee darbu irratti yoo shaanxan kee guddaa ta'e eh, akka malee mazzaname kan kiiloo torba yookaan kudhan kan jedhan suni yoo siif ayyamame eh, yoo wanni jedhe maalinni sifaana hin deemu yoo xiqqoo baay'ate jechuudha. Eh, waraqatatti siif godhaniit Addis Ababatti fudhatta shaantaasaa. Kanuma wanti biraa malee wanti kiiloorra sii teechisanii kiiloo haga kanaa. Eh, kana hoo ta'e keessaa baas isin jedhan tokkoyyuu hin jiru. Kana sirriitti qalbeeffadhaa isiniin jechuun jaalladha warroonni biyya As deebi'ee immoo kara biyyaatitti. Moobaayila tokko xayyamamaa, elektirooniksiin xayyamamuu, maalii hin ta'uu, qibixxirsi sun dubbii Dhugaan isiniin jedha hoo dandeessan bilbila kudhan Warroonni mana namaa hojjettan jechuu Warroota daldalaa dhufuu irratti fokosii godhan malee warri mana namaa hojjetan goongumaayyuu namni isin gaafa tokko hin jiru. Ni dabartanii maashinii keessa meeshaan darba ati achiin darbita erga darbiteen booda paaspoortii fidisiin jedhu makiinarra akkuma taa'ee jirutti meeshaan kee jechuudha. Paaspoortii ni geessita paaspoortii kee ilaalanii meeshaa kee ati laaptooppii qabaattee bilbila kudhan qabaattee kaameeraa qabaattee wannummaa shaanxan kee banamuuyyuu hin jiru. Ati hojjettuu mana namaatidha. Paaspoortii keetirratti kan mul'isu jechuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan kun yeroo baay'ee burjaajaa inni akkanaa kun e, baay'ee nu miidhaa jira. Ani ofii kootii miidhamtu hin ta'e. Fakkeenyaaf kaameeraa baay'een barbaada. Kaameeraan footoo kaasu malee kaameeraa viidiyoo waraabamu itti qaraxama jedhanii baay'ee na sodaachisanii tan e, beektu. E, kaameeraa kuma lamaa gadi hin bittan imaaraat keessatti qarshii kana maraan bitee yoggaan biyya garuu kanaa ol hogganatti qaraxan achitti hangataa? Kan jedhu qarshiin koo garaana nyaatetan kaameeraa dhiisee gala. Laaptooppii nan barbaadaa ture. Laaptooppiis akkasuma ni qaraxama hin darbu. Ijaa jedhaniif eh, dhiisatan galee jechuudha. Ani asuma walumaa galatti nama miidhamtu hin ta'e jechuudha. Oduu namaatiin. Garuu ijumti koo odoo laaluu warroota hojjetaa achi hin taane warroota deddeebi'an tokko tokkoon carqii tokko tokkoon akkatti hurgufanii hoggaa laalan ijatoota nanan arge. Sababbiin isaa maaliin inni daldalaa yookaan immoo daldala qofa osoo hin ta'in deemanii too ilaalanii yookaan guunyiitii isaa jedhamu saniin deemanii too deebi'an ati hojjetaa waan hin taane meeshaan isaa muluu ni ilaalama jechuudha. <coughs> namoota argee jira. Baay'inaan garuu waa hiriirree jiru shamarran biyya harabaa hundi isaaniitu dabarreetuma deemne. Paaspoortii bichaadha si gaafatu. Kanaafuu warroonni bittanii jirtanillee hin dhiphatina. Kana harkatti qabatanii galtanii jechuudha. Elektirooniksii maashinii feetan qabaatanii anan fakkeenyaaf kan eh, dabbasaadhaan tokko fuudhee galee kan gogosu fuudhee galee jiraa. Kanneen kanneen keessa jira. Garuu bilbila na sodaadhee bilbila dabalata na sodaadhee eh, laaptooppii na sodaadhee kaameeraa na sodaadhee qabeetoo galuu jechuudha. Kanaafuu waree namaati eenyuun miidhamtu ta'e anatu miidhamtu ta'e riggit qarshiin illee. Eh, kisaaraan qabu qarshii keetillee qabattee hoggaa galte. Garuu asitti hoggaa galte si fayyada kunniin lachuu. Kanaafuu warroonni fudhattanii too galuu barbaadan meeshaa keessa fudhadhaatii galaa isiniin jechuun barbaada. Waa'ee kaargoo gubbaatti ammallee ifa nuuf hin taane akkasuma ammoo waa'ee meeshaa qabnee galu gubbaarratti ifa nuuf hin taane warri jettan hoggaa jiraattan saanduqa koomentii jalatti na irra deebi'een isinii hojjedha. isinin jechuun jaaladha. Meeshaa maqaa kiyyaan ergame haga har'aa hin baafne guyyaa laman achi oolee amma gana e, guyyoota biraatan deemee baasa jedhee tanan. Hagam akka gatii nama baasisiisu sinin jechuun jaaladha. Yoo danda'ame ta'e e, bakka itti waraqata baafatanii viidiyoo gabaabduu wayiin jirti. E, short viidiyoo gadan isin lakkisa achitti kan ilaaltan isin jechuun jaaladha. Egaa ka guyyaa har'aa viidiyoo asmarratti xumuree jira. Eh, viidiyoo kana laayik sheerii gochuu hin dagatina warra biraa hin geenyeen gaha yaada soggaa qabaattan ta'e akkasuma immoo bakka akkanaatis nu dhaqee jiraatan ta'e saanduqa koomentii jalatti na barreessaa isiniin jechuun jaaladha baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladha bakka jirtanitti nagaanaa ta'a isinis waaqayyoon karaa biyya keessanii nagaadhaan isin haa galchu baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti isin.